chcę żadnej więcej Nie chcę żadnej więcej Od każdej cierpi serce I się męczę wciąż Przebiega zły prąd Nie chcę żadnej więcej Nie chcę żadnej więcej Od każdej cierpi serce I się męczę wciąż pracy albo alkoholu Czymkolwiek, żeby tylko nie trafić do zolu Ja naprawdę nie chciałem, ja naprawdę nie wiedziałem Ta próba samobójcza nie była taka chętna Bo chciałem potruć się, żeby uniknąć pewnej sytuacji Nie jestem swojej nacji, bo nie trzymam się z nimi podajcie mi tle. Podajcie mi tle. Nie chcę żadnej więcej Nie chcę żadnej więcej Od każdej cierpi serce I się męczę wciąż Przebiega zły prąd Nie chcę żadnej więcej chcę żadnej więcej yeah. Od każdej cierpi serce I się męczę wciąż Przebiega zły prąd Teraz sobie myślę co bym mógł zrobić gdybym tam nie trafił hey. Bo psychiatryk mnie nieźle zdławił A ja ha, nie miałem nic do wyboru Bo byłem śpiący e, Gdzie są moje pieniądze? Powiedzcie mi Ile straciłem chwil będąc na tym haju Ile razy wpadłem w ten sam nauk Żeby tylko nie czuć nic Bo nie chciało mi się żyć Bo nie chciało mi się żyć I patrzeć na to co jest kurwa dookoła A mówili, że najważniejsza jest szkoła Też no Nie chcę żadnej więcej nie chcę żadnej więcej yeah. Od każdej cierpi serce I się męczę wciąż Przebiega zły prąd Nie chcę żadnej więcej yeah. Nie chcę żadnej więcej yeah. Od każdej cierpi serce I się męczę wciąż